Saluton al cio, e ni vol dia via dio. A mi volis didi dankon al vi cio, e char vi estes ege afablai en la commenteo del mia pacinta filmo, vi didis tio muta da afablai vortoi, vera vi mal frostigis, mian frostigitan coron. Do dankon pro tio. Kai hodio mi volis paroli per mia proiecto, char mi en... mia antaua filmo mi didis nu, mi havas novan proiecton, do nun mi volas presenti gin. sed anue eh, mi devas presenti la ideon kai iom da historio. Do, ciam mi estes pli mal alta, pli bella viro, uh, eh, ciam mi estes adolescanto, mi ofte ludis anglan videoludon, ciu nomigas mud. Kai essence mud angle estas mallongigo uh, de la angla vorto multi user dungeon. Do essence esprante tio estus a uh, eh, mut usanta labirinto. Mi supposas, sed essence estas Interneta texta ludo, do cio acasas per texto, estas quasi vi pato prenas en la racconto de iu libro, cae vi devas scribi, al taipi cion, do vi comunicijas uh, eh, cun aliei homoi per taipado, vi devas legi prescriboin in de obiectoi ciam vi volas preni ion, vi fisice devas taipi uh, eh, prenu obiecton, cae tiam via caractero en la video ludo prenas gin. Do, ci tio estis mi credes che mi estis juna mi tre ege shatas ci in video ludo in sed en la nuna mondo vere ne existas nun existas gigantai interetai video ludo simila al Oh, mi suppose che la play grava estas World of Warcraft, do la mondo de milit arto. Se, se vi patoprenus en la video ludo mondo, vi jam scias multe pri citio tiu video ludo, estas giganta, milionoi da ludantoi, cae tio plu, cae ec ciam mi estes uh, pli iuna, sed ne tion bela, uh, mi ofte ludis citium video ludon, cae tre ege shatis gin. Cae tio cio mi shatis pri citiui du malsamai video ludoi, estes la comunumo. Char vi, vi ne simple ludas uh, eh, ene de via propra scatolo, sen la helpo de aliei homoi, sed... Cio acasas cun aliei ludantoi, cae mi tre shatas tion. Sed tio cion mi shatis pri uh, mad, cae en citiu filmo mi simple nomos ilen mudoi, char mines cias la, uh, la esperanta in vortoin por citiu concepto. Uh, um, mi, mi tre shatas tio che estes cvasau vi pato prenas en libro, char vi devas legi cion sed nun mi volas paroli pri unu lasta video ludo kaj vere ne estas video ludo sed angle estas second life do dua vivo kaj ĉi tio estas virtuala mondo en kiu vi povas ekzisti vi povas ludi mi supozas kun aliaj homoj sed ankaŭ vi povas manĝi kun ili danci kun ili fari aferojn kun ili vi povas fari ĉiutagajn aferojn kun aliaj homoj sed ĉio okazas en virtuala mondo Do mi tre shatas virtuala in mondo in kai interneta in video ludo in kai mi ciam volas crei ion similan por Esperanto. Sed pro tio ke uh, Esperanto estas lingvo, mi volas crei ion kiu pli similas al mudoi sed havas la koncepto in de exemple le mondo de milit arto kai dua vivo. Do jen tio kiu mi volas crei. Do nun mi volas presenti mian progresson. Uh, eh, do simple rigardu mian ekranon, mi supposas. Do, ci tio, uh, eh, ci tiui ekranetoi representas tri malsimilain, au ne veri malsimilain, sed malsamain clientoin. Do, eble ci tio estes Androido, iOS, kai eble computilo. Kai, eh, nu e vi povs vidi ke havas chefan tabulon en la mezo ci tie ci tio esos la cefa lud fenestro, mi supposas, la babileo io casa ci tie, vi povis vidi prescribo in per il mondo, uh, vi povis vidi la profilo in de aliei homoi, vi povis um, viaggi inter chambroi, cae locoi, cae tio plus, o casus ci tie, sed mi ancora ne programis tion, do mi ne povis presenti tion. Sed hudia mi volis presenti, la clavaron kai la vortaron Uno el problema per esperanto estos tio ke vere ne existas bonan clavaron por androido windowso kai iphone aŭ iOS es simple vere ne existas. ja estas clavado sed ili Ili estas kvaza oni prenas alian clavaron de alia lingvo kaj iu mete ŝanĝis ĝin por mi supozas um, krei ion por Esperanto, sed vere ne estas tauga por Esperanto. Do mi devas programi ion defunde por Esperanto, ciu vi comprenas. Do mi volas prezenti mian clavaron kaj kiel ji funkcias, ĉar esence ju pli da homoj uzas ĝin, des pli inteligenta ĝi fariĝas. Rigardu. Do imagu ke mi estas la anua ludanto en la ludo en la tuta mondo. Mi volas tajpi ion. Mi Volas trinki rigado mi devas permane scribi cion kai nenio okazas ci tie ne estas sugesto e estas nenio ci tio estas iom gena char gi mal malhelpas al rapida usado de ci tiu videoludo al ech al comunicado sed rigado ci tio kai ion do mi volas trinki ion citio estas administranto. Li havas aliroin al citiu sectio, kai citio estas la vortaro. Kai en la sectio, kiu nomigas novai, vi vidas, mi volas trinki ion. Ha, bone! Do mi estas reala vorto, do mi aldonu gin al vortaro, kai ancau volas, kai ancau trinki, kai ancau ion. Kai ion. Bone! Do citio estas alia ludanto, la dua ludanto, kai li volas taipi ion simila. Mi, ho, mi aperas. Vol, o. Yes, tio aperas. Mangi, o, oh, ne esis mangi, do bone mi devas en taipi gin. Ion, o, oh, do tio aperas. Kai, por la administranto estas nova vorto, mangi tio estas reala vorto, do aldonu gin alla vortaro. Kai, vi rigardu ci tion chi homo taipas mi, sed eble mia. Kai eble poste li taipas uh, miai. Oh, sed mi povas taipi. Miai. Bone. Kai mia aperas, kai mi attendu momenton, kai miai. Aldonu, aldonu. Kai nun, kiam homo taipas mi, post momento, chara Eh, la la vortaro ne estas tuia mi talpas mi o oh, mi ai mi ha rigardo mi ai estas en dua mangi estas dua tamen se ciu ludanto decidas ke mangi estas la plej taŭga por mo kai lektas tion kai poste iu typas mangi ĉi tio uh, eh, mock chit here rigardo manji nun esas la nua sugesto Do, essence, sense you plead the homway uses chitun system on plea intelligenta gifarijas g calculas la usadon de ciu vorto en la lingvo kaj tiam rekomendas mi supposas la plej taŭgan vorton depende de frekvenco rekomendas la plej taŭgan vorton por la situacio mi supposas ke tio povas multe helpi post eble kelkaj tagoj de uzado de ĉi tiu videoludo sed ankaŭ ĝi havas alian kroman helpan efikon rigardu ĉi tion Imago che citiu homo estas maldezza. Eble estas mi amiko Kaja. Uh, fek al katoj. Bone. Fek al katoj. Kaj mi estas la administranto. Ho, fek estas malbona vorto. Do mi sendu tion al la maldeca vortaro. Sed mi accidente sendis la malgiustan vorton. Bone, do mi iru al la maldeca. Uh, katoj ne estas maldecaj bestoj. Do mi aldonu al la vortaro. Bone. Bone uh, kai fek mi sendu tion al maldetsa vortaro kai al bone al normala kai nun por ci tiu homo se li typas uh, ah, fek Rigardo, gi ne aperas. Do, maldecai vortoi ne aperos en la vortaro, sed ni havas tion, char se vi estus nova uh, ludanto, uh, kiam vi creas vian conton. Vi povas uh, diri mi ne volas vidi maldecajn vortojn. kaj se iu alia permane typas maldecan vorton kaj sendas ĝin, por vi simple aperos punktoj en la loko de tiu maldeca vorto. kaj mi kredas, ke tiu uh, eh, kreos pli bonan medion por ludantoj kiuj ne volas esti trolataj de maldecaj homoj. Uh, eh, kaj ankaŭ estas uh, la tria listo ĉi tio ignoritaj kai tio estas por kompreneble vortoj kiuj ne estas esperantaj vortoj ekzemple anglaj vortoj kaj tio plu kaj eble vi rigardis unu lastan kroman afikon de nia klavado estas tio ke oni ne povas kopii texton el la ludo en la ludon do mi ne volas ke oni simple reklamu stutajoin au ec ne ludain aferoin kai due oni devas uzi esperanton au almenau devas usi lingvon kiu uzas esperanto klavaron ĉar oni ne povas simple ŝanĝi al la angla aŭ ŝanĝi al la franca kaj tio plu ĉar estas nur unu klavaro la esperanta Do tio esas cio kion mi jam faris gis nun. Eble en la sekvanta filmo mi povas prezenti la babileon, vi povas vidi komunikadon inter ludantoj, kaj eĉ mi povas prezenti ĉambrojn, do la movado inter ĉambroj. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari, ŝatu ĝin dis... dis... dis... diskonigu ĝin. Yes. Mi volas diri diskonigi ĝin, sed en mia mezo subite aperis la vorto discoteco, cae tiam mi comences pensi, mi volas danci. Ciu case, disconigu gin, cae abonu mian canalon, cae mi vidos vin cioen en la veronta filmo, cae se vi ne estos tie, bone! Bone.